כי עכשיו שבת בבוקר, אין אנשים בחוץ. כאילו, אני יכול פשוט <laughs> לצלם לכם... וואו, כי בחיים שלי לא ראיתי את כל הרחוב שלי ריק. אז מה אני עושה בשמונה וחצי בבוקר, אה, בשבת? במקום, כאילו מחוץ לבית, ישן. אני חושב שבזמן שאני מקליט את זה, כל החברים שלי בכיתה ישנים. <laughs> אוקיי, אז אני נמצא פה, אין פה הרבה דשא על הרצפה, אבל... הם... אמ, יודעים מה? זה קרוב לבית שלי, אז בואו ננסה לצעוד את הטיילרופ. כן, זה היה די מגניב סשן של חצי שעה. הייתי עושה יותר, אבל אז אני אחר למשהו שאתם באמת רציתם לבוא לבלוג בשבילו.